Bonjour. Les règles du YouTube sont ce qu'elles sont. Mettez un pouce bleu. Ça vous coûte rien. Ça nous permet d'être mieux référencés. Si la vidéo vous plaît, partagez-la autour de vous. Ou laissez un commentaire. Ou les deux. Ou laissez un commentaire. <laughs> Bon,